Yes, hva gjør vi nå? Nei, nå driver vi og kjører materialer til ny køye på, ved i Indre Fosen kommune, på nordsiden av Trondheimsfjorden. Er dette en av to? Jeg eh, vet ikke. Eh, når skal eh, koia stå ferdig? forhåpentligvis? Forhåpentligvis i, kanskje i oktober i 2021. Eh, nå kommer det helikopter.